C'est parti. Un petit clin d'œil à la caramagnole et à tous ceux qui sont en première ligne en ces temps compliqués. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invasore, oh partigiano, portami via. Era chao, era chao, era chao, chao, chao, partigiano, mi via, que mi sento di morir. E si io morio, la partigiano, oh vera chao, vera chao, vera chao, chao, chao, e se yo morio, la partigiano, tu me devi pedir, e seppellire la su montagna. Oh vera chao, vera chao, vera chao, chao, ese feliz la su montaña, sotto l'ombra un bel fior tutti le genti che passeranno oh vera ciao vera ciao vera ciao ciao ciao tutti le genti che passeranno mi diranno che bel fiore questo el il fiore a partigiano oh vera ciao vera ciao partigiano, muerto por la libertad, muerto por la libertad, muerto por la libertad. ¡Y que viva la revolución!